Dhjetë gjëra që mund t'i bëni falas në Dubai Ju lutemi bëni subscribe e sato Dubai është ujë blu, plazhe me rërë, palma dhe safari në shkretëtirë. Është vendi për të bërë pazar derisa të bini dhe të kënaqeni me ushqimin gustator. Ka kaq shumë për të bërë këtu saqë do t'ju mbajë të zënë gjatë gjithë ditës, pavarësisht sa vjeç jeni. Sporti, pazari, teknologjia etj. Dubai quhet një nga qytetet më të shtrenjta në botë dhe me arsye të mirë. Arkitektura ultramoderne, makinat luksoze kudo dhe ishujt e krijuar nga njeriu mund ta bëjnë të duket sikur vetëm njerëzit e pasur mund t'ia dalin këtu, por kjo nuk është e vërtetë. Ka mënyra për të përfituar sa më shumë nga qëndrimi juaj në këtë qytet spektakolar falas një shikoni shatërvanin e Dubait. Mund të shkoni në The Dubai Mall për shfaqjet ditore të shatërvanit të dytë më të madh të vallëzimit në botë, i vendosur në liqenin Burj Khalifa të krijuar nga njeriu, pranë ndërtesës më të lartë në botë. Me lartësinë e ujit deri në njëqind e dyzet metra, sinkronizimin e dritave dhe muzikën që tingëllon përreth, është vërtet një përvojë magjepsëse. Mund të arrish atje me metro në Dubai. Stacioni Burj Khalifa Dubai Mall. Këshillë profesionale, kapni dy performanca nëse do të bëni video të shatërvanit me koreografi të përsosur për Snapchat ose Instagram. Mbajtja e telefonit para jush nuk do t'ju lejojë ta shijoni aq mirë. Dy Souk Madinat Jumeirah I projektuar si një qytet tradicional arab me tezga, butikë, kafene, dyqane aksesorësh për shtëpi, marka luksoze dhe mbi njëzet e katër restorante të shkëlqyera, Souk Madinat Jumeirah ka një pamje e përsosur. Me një pamje të Burj Al Arab Jumeirah dhe rrugëve ujore, kujtdo do t'i pëlqente të shëtiste nëpër treg dhe të klikonte foto të shumta. Megjithëse nuk ka qasje të drejtpërdrejtë në Madinat Jumeirah me metro të Dubait, nuk është larg nga stacioni FGB, kështu që mund të merrni një taksi prej andej. Tre Kampi Al Qudra është një vend kampingu paqësor i kompletuar me një liqen të vogël dhe rosat në të, vetëm dyzet minuta në lindje të qytetit të Dubait. Në muajt më të ftohtë, merrni miqtë tuaj, një tendë, furnizime të tjera dhe shijoni një fundjavë super të mrekullueshme, pa pasur nevojë të shqetësoheni se mos do t'ju prishin të nesërmen. Katër filma nën yje. Shikoni një film të suksesshëm të ulur mbi një qese gjigante të dielave nga ora njëzet, tridhjetë në Wafi Pyramids Rooftop Gardens në Oud Metha. Nuk kërkohen rezervime. Dhe po, ushqimet më të mira do të jenë gjithashtu brenda mundësive tuaja. Nuk bëhet më mirë se kaq. Pesë kite në plazh. Jeni të dhënë pas sporteve ujore apo thjesht uleni dhe pushoni në plazh? Kite beach është një opsion i shkëlqyeshëm në çdo mënyrë. Mund të marrësh me qira pajisje dhe të nisësh drejt ujërave ose të shikosh kite surfistësh dhe të shijosh një pamje të bukur të Burj Al Arab ka edhe zona lojrash për fëmijë. Gjashtë Muzeu i Dubait dhe Kalaja Al Fahidi. Kjo është për dashamirët e historisë. Muzeu i Dubait, i vendosur në Kalanë Al Fahidi, thuhet se është ndërtesa më e vjetër ekzistuese në Dubai. Vendndodhja është e mrekullueshme sepse është afër përroit të Dubait dhe Soukit të vjetër, të cilat janë vende të shkëlqyera për të ecur, vëzhguar dhe shkrepur foto. Zona përreth muzeut ka shtëpi të vjetra dhe tregon mënyrën tradicionale të jetesës. Tarifa e vizitës të muzeut është tre AED. Shtatë dune bashing. Bëni miq që zotërojnë automjete katër katër dhe jeni gati. Xhirot në shkretëtirë janë diçka që duhet të përjetoni kur jeni në Lindjen e Mesme. Sapo ta kuptoni, është tepër argëtuese. Tetë oborri Dhow. Anijet tradicionale me vela ose lundrat janë padyshim të denja për fotografi. Drejtohuni drejt rrugës Al Khail dhe shikoni përpara Business Bay Crossing në Oud Metha për të ecur rreth një oborri të anijes dhe shkrepni foto. Është magjepsëse të eksplorosh oborrin e Al Jaddaf Dhow. Nëntë parqet. Parqet si Parku Zabeel, Parku Mushrif etj. Janë të bukura me shumë gjëra për të bërë si çiklizmi, shfletimi falas WiFi, stërvitja dhe noti. Ato janë gjithashtu të shkëlqyera për festa. Gjithashtu, ambienti është më i freskët falë pemëve të mëdha e të bukura. Ju gjithashtu mund të shkrepni disa fotografi të mrekullueshme, veçanërisht në maj, kur pemët në Parkun Zabeel kanë nuanca të mrekullueshme portokalli, të verdha dhe jeshile. Dhjetë City Walk. I projektuar për t'u dukur si rrugët urbane evropiane të mbushura me kafene, restorante dhe dyqane të stilistëve, City Walk është shumë mbresëlënës për të thënë të paktën. Është e përkryer për një shëtitje në natyrë dhe për të shkrepur fotografi të shkëlqyera, sepse temperatura është e kontrolluar dhe ka gjithmonë një vend për të ngrënë afër. Ndodhet në Jumeirah, katër minuta me makinë nga qendra e Dubait. Njëmbëdhjetë Jebel Hafeet. Mund të jetë mjaft e shtrenjtë për të parë botën nga maja e Burj Khalifa, por mos u dëshpëroni. Shkoni më lart se kaq pa shpenzuar një dirham. Thjesht bëni disa kërkime dhe do të keni një përvojë të paharrueshme.